ассалаумағалейкум қазақ елі бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын мына бүгін мен өзім азаматтық белсенді бауыржан жеңісұлы боламын арайлым қарындасымызға қолдау көрсетіп отырмыз қазақ халқына үндеуім бар еді елбасы қолын байлаған президентін жалған сайлаған үкіметті мәңгүрттер өзге тілде сайраған тек байуын ойлаған жер анасын сатса да құлқындары тоймаған халық кедей билік бай ұры менен жемқор жайлаған елім деген ерлерді түрмелерге торлаған баспанасыз жұмыссыз қарағалық сорлаған қос тіл менен қос билік ешбір елде болмаған осылай жүріп қор болам қазағым қайтып ел болар бір айтарым бар менің аузыңды жап үндеме ұйықтама мәңгі күнде де батыр қазақ қорықпай ақ шығыңдаршы түнде де патша жасап патшайым ойламайтын жат айыппұлмен шешеме міне басым қақтайын қорқытумен келеді үнсіздікті дәріптеп қайда батыр кешегі айтатын зарын әріптеп бостандықтан не пайда боқпен жапса аузыңды азаттықтан не пайда көзім бітті таусылды қорықпаймын өлімнен айрылмаймын төрімнен жерім үшін қаншама балам қаны төгілген керек емес патшасы өз халқына бойламас керек емес елбасы өз халқын ойламас исатайша айтайын махамбеттей байқайын естимісің халқыңның мұңлы зарлы айқайын қорықпаймын биліктен белсендіге киліккен ерін жерін қорғайтын көрінеді биіктен шығып жатыр сүрелең назы жүрек күйіктен оянайық қазақтар күресейік билікпен сайлауыңа сенбеймін бәрі жалған билігіңе сенбеймін қарыз алған жүз депутат отқанмен мәжілісте елдің мұңы айтылмайды зары залдан пайда бар ма дәл мұндай мәжілістен сөзге шебер аулақтау әзірістен тонап жалмап елімнің бар байлығын елдің қылған өкпе мен назы үстем сайлау алды көргенде жарнамасын тамсанасың таңырқап таң қаласың жұмысқа келіп ұйықтайды оянбайды оянбайды ұйқылары қанбағасын отыз жылда тіл кетті шұбарланып дінде кетті көбейіп сыңарланып отыз жылғы ертегіге ертеліп мың алданып отырмыз мың арланып жайлап алды жемқорлық парсаланы қара халықты қайбасшы арсынады иттен ұят қазаннан қақпақ кетті осы еді бабамның аңсағаны иә қазақ елі бізге ұйықтайтын депутат керек емес бізге міне халықтың арасынан шыққан халықтың мұң мұқтажын жеткізетін азаматтар азаматшалар келуін арайлым назарбаға дауыс берейік сол үшін міне елім жерімде жүрген біздің қарындасымыз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 қоңыраушаны соғуды ұмытпайық